assalomu alaykum andijon ustalari kanaliga xush kelibsiz bugun sizlarga yana bir ishimizni namoyish etishga qaror qildik bu videomizda kam pul sarflagan holda chiroyli remont qilib ko'rsatib beramiz birinchi devorni cho'qilab so'kilaga beton akantak devoriga esa gruntovka berib oldik So'kil kraska bo'lgani uchun travertina mekafya klidlarimiz ham yaxshi ishlamaydi shuning uchun beton akantak berib oldik devor yosh holatdaligi uchun cho'qqilab gruntovka berish kifoya qildi gruntovka va kafelklarni tortishni boshlaymiz va ularni ham turini sizlarga namoyish etamiz sokilimizga sapsan betonni kontakt surkadik 10 kilogramli paqir degisi 110 ming atrofida bo'ldi mana shu ko'rinishda gurun topkamiz esa mana bu ko'rinishda bo'ldi va ikkalasi ham sifati juda yaxshi chiqdi albatta tavsiya etamiz Kafe kelayimizga keladigan bo'lsak, mana shu qopdagi kafe kelaydan foydalandik, xuddi shu ko'rinishda va buni narxi 27 ming ekan. Kafe kelaylarni sifatlisi ko'p va o'zingizlarga yoqqanidan foydalansanglar albatta bo'ladi. Ichida mana bu ko'rinishda travertinimizni kam pul ketishini sababi kafe kledi ustidan chizma qilamizda va shuni ustidan skoch yopishtirib travertinimizni sachamiz. Ko'pchilikka mashhur moviy travertindan no 00 rangidan, ya'ni oq. Mana shu paqiri mana shu ko'rinishda bo'ladi. Narxi 90 ming 100 ming atrofida bo'ladi. Kachestvasi yangilandi moviyda. ya'ni eshitganimizdan keyin tortib ko'rishga qaror qildik undan oldin qilganimizdagi kachistasi bizga yoqmagan edi shu sababdan kanalimizga ham bu qilgan travertinimizni namoyish qilmagan edik chunki moviy travertinga oldin qatish qiyin juda noqulay edi endi esa juda yaxshi kassoyga kiribdi va bundan foydalanishni boshladik sochib turgandagi ko'rinishni ham ko'ryapsizlar juda yaxshi Devorlarimizni to'liq sachib oldik, endi esa so'killarni qilishni boshlaymiz. So'kilni gulni abo'yvalidan chiqaramiz. Dorazon oldida tushgan sutunlarni gipsokardon bilan o'rab, ularni ham travertin qilamiz va bu yanada chiroy beradi. sutunlari g'ishqillaydi va gulini oddiy maklavisada chiqardik hozir sizlarga yaqinlashtirib ko'rsatamiz va bu ham juda chiroyli travertin bo'ladi va pardoz qilganda juda ochadi bu ham moviyda akrel lakidan foydalandik 10 kg 380 ming so'm mana shu paqir ya'ni lak sifatida yegayapsiz yo'q yaltirab zo'r chiqadi travertinni qatiradi faqatgina bitta tarafi qo'lga tegan laklar chiqishi juda qiyin chiqarish juda qiyin bo'ladi ehtiyot choralarini ko'rib surkaysizlar biz lakka kalshnikolni qo'shgan holda so'kilga surkab chiqamiz va ustidan shpatlda yuramiz va ko'rib turganlaridek juda chiroyli so'kil paydo bo'ladi Shuning bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosishni unutmang va qanday turdagi videolar ko'rishni xohlasangiz kommentariyaga yozib qoldiring va barchasini o'qib, albatta javob yozamiz. Uyingizni zamonaviy uslubda remont qilishni xohlasangiz bizga bog'laning. Opisaniyada nomerimiz bo'ladi yoki kommentariyaga yozib qoldirsangiz biz siz bilan bog'lanamiz. Sog' salomat bo'linglar.